इंदौर लोकसभा चुनाव को लेकर यह भी चर्चा चल रही है कि मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं सलमान खान के बारे में यह कहा जाता है कि उनका परिवार तो इंदौर का ही है सलीम जो कि उनके पिताजी हैं वे पहले इंदौर में ही रहते थे और आज भी सलीम साहब के बारे में यह कहा जाता है कि इंदौर का कोई भी व्यक्ति अगर उनसे मिलने के लिए जाता है तो वे अपने दरवाजे इंदौर के लोगों के लिए हमेशा खुले रखते हैं सलमान खान के परिवार के लोग आज भी इंदौर में रहते हैं उनके परिवार का यहाँ पर बंगला भी है सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज संघवी जब महापौर का चुनाव लड़े थे कमलनाथ की पहल पर सलमान खान उनका प्रचार करने के लिए इंदौर में आए थे और इसके बाद यह मालूम पड़ा था कि कमलनाथ के सलमान खान से बहुत अच्छे संबंध है अब यह चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि सलमान खान इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं और कमलनाथ उनसे इंदौर में चुनाव लड़ने का आग्रह कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है अगर सलमान खान इंदौर से चुनाव लड़ते हैं तो ताई के लिए ऐसा संकट खड़ा हो सकता है क्योंकि तो सलमान खान के बारे में सभी जानते हैं कि वे युवा वर्ग में कितने लोकप्रिय हैं और इस समय वे बॉलीवुड में भी टॉप पर चल रहे हैं देखना यह होगा क्या इंदौर से सलमान खान चुनाव लड़ेंगे